Cześć! Z pewnością w swoim zestawie posiadacie ulubiony pędzelek do zdobień. Dziś odpowiemy Wam na pytanie, jak o niego dbać, by zachował swoje właściwości i służył nam przez długi czas. Co może wpłynąć na uszkodzenie pędzelka? Na pewno nieodpowiednie nabieranie produktu do zdobień, niewłaściwe oczyszczanie z resztek produktu, czy choćby złe przechowywanie. Jak widzicie, pędzelek do najartu wymaga specjalnej pielęgnacji. Mamy parę trików, dzięki którym dowiecie się, jak o niego zadbać. Pamiętaj, aby produkty do zdobień nabierać z holdera pędzelkiem trzymanym na płasko, nie pionowo. Dzięki temu nie wykrzywisz włosia. Po zakończeniu wykonywania stylizacji pędzel zamocz w topie, a później wytrzyj go w suchy wacik, nie skręcając przy tym włosia. A w przypadku, gdy produkt zdążył się utwardzić na pędzelku, oczyść włosie cleanerem, a ewentualne uszkodzenia precyzyjnie wytnij ostrymi cążkami. Na koniec zabezpiecz włosie zatyczką i umieść pędzelek w piórniku, choćby tym z oferty Semilak. Mamy nadzieję, że dzięki naszym radom będziecie mogli dłużej cieszyć się satysfakcjonującą współpracą z ulubionymi pędzelkami. Jeżeli podobał Wam się odcinek, koniecznie go udostępnijcie.